va patet da go Jesus go na me kwa te hu gi nyu inor no pe mi pu him chu na nyu ka chu ha ma gi ban va sma te ka na pim ban kai chu va cham ha ro ha ma am ka ma na na pim ban ne ji na ha sham te da ja na pim go va smat ka na ha ja ki ram na pim to ing da va kai jam ha sha va do kat pu chu da na pu cham ha ro ja am ka ma na na ban ne ji na ha chi chu da ja na go a chu mi pu tu dan chu na ha sto him da go chu shi ka da ram cham to ha ro ba ne ji mi chi Wapateddago Jesus. Tusilka manyaha maaginya. Vij guinamhu kumu atulin. Jikat puiwam kait namdai pij banai jim gu atul jara namuha katugin. Hap nahaj guharoi no mi pe pij tuhuan bui nyurman gus chum nyiga. Na pij banai jija no pui mam kana tukam na No gucham kamam ka jogu dai jo nawahimia kiamin. Piam no gurmaran cham pa himia jo. Siya kucham kahait na tukam tuhuana. Nagurmi ikam ka. Gua gusiv no pim moj an dagan na pim chamban kam tut kagin ka gua mua tuk jara. Piam na pim acham muha ka nui jija. Hama muma na pim soin in chu da an na nirmaran gu dios. Na nywa ham vos ga mejir di chutuk gam kar na pim paip tu i. Ishma din yon ar ham vosi kat gu avram. Ku pim igu chuchia ni kina min mua. Na pim gu cham kaim na nyu kas tu hama agin. Sia ku gu tay day na nyu kas nyu ingyo na hasin chu da mungu koran na nyu hama agin. Hap si ju katapim pisigu. naguapim day mo hakkay chuguham tat. Wabahinyomet hupkayam, harogi pirichat Avram jo, wapatid dago Jesus. No bawi Avram hiram tat kagat, mi him puhim dapim gatin him dat. Tu na napim wagus chuchianik min mo a siya kuntay tuha maagin hash pusin chudem go Dios. Hajuin nagu Avram cham tupoy chomatit na haj apim. Nagukain kam apim day napim mo hakkay gitmi puitudan chuhian hashtohim guham tat. Wabtedam, hismat ijib junaharo irichat, cam tu nacmor sa icirka. Dios do richat, wapatet dago Jesus. Mat gam no Dios iram tat kaget, singku gagi injap em gete, ngan igu anbam mader bahi napa ipto i. E. Cam tu nanjuk pesia pem dat pui batu hama agije. Gua pego Dios nat banyot. Gua api mai puma nan pesap kai icem. Pui kupai macam mat tingka nan hasto hama agin. Napa em gu cam simga angan hasirom dokam naguapim hao kiram tat. Hap mo gutu ismat gam. Pui ko pima ha mo hakkait git puip tobuim na hasam tede. Naguha o kuhug dir purtumu akam nat dir masir. Cham pa yuk mi pui him na hasir am. Gam nagili mi iat witu na pisban. Cham pa yuk silkam tu aga. Jir maon gu iat da. Guwaan nyan cuy silkam tu aga. Cham inyugi nya pim. Anya pim padaw kinyo nyan iccu haswaduna cham hiram. Nar uat tuljara. Piyama nagu cham. nengguan silkam to aga gohinapem gucham tehugin nagucham to Dios iram gu kora pui kopem bacham kaim gumat gum guharo ino mo silkam Dios irgu korgan hish kaim kahiguni okin wa bai hinyo mat guga gerkam Israel kam huptet dam go Jesus shiva chit jogib am pishit bai ma na pir Samaria kam gyo nam am tinui jim guha o tu na pashkaich wa da dago Jesus hapiday nengam mahadan gungu kora cham to ina tu ha o ki nyam te nui jim. Gu ina pim gu a pim cham to ka min nyo in. Gilim pish kai ja pim. Ku gu an cham to hina ni a ge tup kai nya pim in janda. Gu a pigun gu kola na ja na pim in wui tu danda. Na gu gu ino tash batui ir puika. Tu sil ka man ya puam tu da. Gu ha roi no mi pui bahim chuna nyu kash chu a ga cham ka to mum kuda. Wa gi o bai pinyo mat gu ge ger kam Israel kam. Hup kai jam. hain jopak to a chinaha o kuma hup to ije tu natwa gu avram mu no wa bui gyo gu hai namban kamun hup to a gi mug gut gi kora pu ipishop koi mut gu a pa ul jat pu chud dana wap kaich gu haroi no mi pu bahim chuna nyu kas chua ga cham katomum kada gilim ga kam to tat da panas cham to pu in haj gu chwashi kad avram nat pu ipishop mu gam gu hai namban kamun tip to a gi mug gut gi kora namut pu ipishop koi gu ap chiwa puk hư shup tư. Và bà tư đa gô Jesus. Kus bà nô an dơ kpư xa hạp tu a aga đa gật nânh pui kai dân a nhir gỡ kâm. Tu gì mi pom nơ nơi. Gu hạp bì gu Dios na pi ma pi ma roi a na pui tư pi ram gỡ kô ra na pui ha mát tôn gu hạt kâm na nhan hạ shui pi gỡ kâm na dư. Kô gu hạp bìm chăm ma tư na nhir tup tôm đa. Na pìm gu chăm xim gãng gà na hạ xa kì a. An dô gì gu jba ish ma tư. Nên gu mi pui xì chô bùim na hạ xì pù xin chơ dêm. Nói ngu hạ xì kai dạ gật nânh chăm mát. Hapan yo pishwahibu san dagat na apim na pimgilim his iatwe. Matgam no pimme po him dagat na shiram, his bay mug japim gatina ni chiaba ay. Hap nago avram na tij bay mug nat pa yo kumat nin po ni gatog bahim. Wap ted dam guga gar kam Israel kam. Hmm sa kawapan chamayat da to aga. Hasha wa do katop na ingo avram. Nap go chakuy hug gogom daman mambuj oy javia. Wapatet dago Jesus. Tusik kamanya puham teda. выпадыш пушай ень аннят вагу Авраам ямаши рыггио чамуп кахайч. Ваги лимба камыз над пуэши атын. Хот муда тыю амамыд гходы нам сапкын мая сайму агыт. Гухинат гу мыха апши ваха аткам тыргу Эсус. Пухи ми жиргы чиоп. Миха фабу сасагин гам мыха хиджу.